палов жыцця насамрэч мінібеларусь э, беларусь мініяцюры што маслюкова вазіла сваіх вучняў на майдан так гэта праца сапраўды не зусім вясёлая вясна складала спісы затрыманых і хто б мог ведаць што праз 10 год я таксама буду займацца гэтым Вітаю з вами кацярына і гэта праваабарончы падкаст вясна прыйдзе у сёння выпуск спецыяльны таму што 26 красавіка у праваабаранчага цэнтра вясна дзень народзінаў у гэты дзень у 1996 годзе у десятую гадавіну аварыі на чарнобыльскай аС на вуліцы мінска выйшла каля 50 тысяч чалавек адбыліся сутычкі з міліцыя і шматлікія затрыманні і каб дапамагаць арыштаваным іх сем'ям на базе музея богдановича дзе ў той час працаваў але змяляцкі утварылася ініцыятыўная група так і у узнікла вясна. Вясна развівалася і да яе далучаліся новыя людзі. І сёння з нагоды дня народзінаў мы і пазнаёмім вас з вяснооўцамі, тымі, хто робіць праваабарончую працу. Як яны трапілі ў вясну і кім былі да яе, Праз што прыйшлося ім у вясне прайсці. Сёння вясноўцы самі распавядуць пра гэта, а на падставе іх гісторыі мы прасочым таксама і лінію часу, у якой перабывала Беларусь ад 90-х гадоў да 2020 -го. Ну не будзем цягнуць час і пачнем. Мяне зовут Алексей Колчын, я ў вясне з 1998 году. 25 хіба будзе не якіх 25 да 25 25 год хіба так. Палоў жыцця насамрэч. А што прымусіла чалавека палова жыцця аддаць вясне? Mm, ну да, это цікавае пытанне. Ну, напэўна, знайшоў сябе вясне, хіба так Пачынаць, напэўна, трэба з таго, як я прыйшоў вясну, прыйшоў па запрашэнні Алеся, калі ствараліся рэгіянальныя аддзяленні, ён шкал падбіраў людзей, якія б маглі далучыцца да праваабарончай справы і, канешне, я <laughs> для мяне гэта быў вялікі гонар. Бо ўжо тады алесь я яго спрымаў як такую асобу легендарную асобу беларускага адраджэння. Ужо тады ягоныя тое, што яны зрабілі 80дак з паплечнікамі было он для меня абсолютно такой, на самом деле, легендарный. Легендарная идея, и э, не глядя на то, что помежду нами, в принципе, не такая уже великая взрослая розница, всего 10 годов, вот это для меня было очень важно. 1998 год, что это за годы в огляд для жизни Беларуси? Весна існує два года, в 96-м были протесты, Лукашенко еще не совсем Ну карацей Лукашенко не так доўга ва ўладзе і вось і па адчуваннях што гэта за часы былі яны былі рэпрэсіўныя яны канешне былі рэпрэсіўныя але тады былі яшчэ вельмі вялікія ва ўсіх спадзеў што ўсё можна лёгка змяніць mm -hmm. і нават 96 годзе калі адбыліся вельмі істотныя змены нават пасля гэтага э, все яшчэ всім здавалася што вось-вось там эканамічныя цяжкасці чарговаць там там трэба паднажаць там нешта такое mm -hmm. вот не было ніякай канешне нават думкі про тое что гэты рэжым можа існаваць так доўга і гэта можна працягвацца так доўга і тым больш ужо конечно ніхто не мог уявіць что можа адбыцца такое катастрафічнае пагаршэнне з правамі чалавека як у двадцатым годзе Калі б гэта ўсё насамрэч рухнула то вы б не былі ў вясне 25 гадоў хто ведае калі б <laughs> калі б прыйшла дэмакратыя калі б Беларусь пачала развівацца па дэмакратычным кірунку ну цалкам магчыма што я мог бы заняцца чым-небудзь іншым заўсёды марыў быць якім-небудзь простым захозам якой-небудзь э, нацыянальнай школе беларускай якіх ага. у нас так і няма на жаль <laughs> заняцца такой простай і патрэбнай справай. Тут распавядзем, з якой сферы вы прыйшлі, хто вы па адукацыі. Тады я быў па адукацыі інжынерам, электрыкам і працаваў у прынцыпе па спецыяльнасці тады яшчэ здаецца. Вот, а пасля ўжо падчас працы вясне я скончу атрымаў адукацыю паліталагічную і А я памятаю вы пісалі дыплом і вас яго канфіскавалі неяк падчас вобчыку так, так 20 годзе яго як бы гэтую магістрскую докторскую работу мою <laughs> забралі пачытаць следчыя спадзяюся што пачыталі хаця наўрад ці там нешта э, дужа цікавае было ну, але гэта было ўжо значна значна пазней адбылося э, э, девятым годзе у еўрапейскім гуманітарным універсітэце якая вам гісторыя за 25 год працы ў вясне больш за ўсё запомнілася па любых паказчыках самае цікава ці незвычайнае самае складанае для вас у ці самае гістарычнае можа быць ну, запомню все канешне суд над алесем 2011 год так так 11 год такая была важная значная падзея для все вясны для ўсіх сябраў вясны таксама канешне засталіся ў памяць яркія нейкія рэчы кшталту экзатычных місій назіранняў розных краінах калі ты прыязджаешь які-небудзь скажам азербайджаны бачыш якім чынам працуе дыктатура такой краіне ці <laughs> ў іншай ці аўтарытарны рэжым ці як працуе насамрэч дэмакратычны механізм у новастворанай краіне напрыклад як это было ў косу 2001 годзе вельмі ярка запомнілася канешне і выбарчая кампанія гэта ж 2001 году беларусі якая была вельмі масштабнай і якой таксама складаліся вялікія вялікія спадзевы дэмакратычных сілаў і канешне зараз нават цяжка ўявіць такія маштабы такую самрэчывольніцу якая якой мы існавалі мяне зовут константин і я ў вясне ўжо 17 гадоў так шмат ці не стаміўся ты вядома стаміўся але любая праца стамляе адрозненне наша праца ў тым што мы не маем мэту мы, мы разумеем за што мы змагаемся дзеля чаго мы працуем таму гэтая стома яна э, вельмі часта прыемная стома з якой сферы ты прыйшоў вясну як гэта адбывалася як і многія іншыя праабаронцы я прыйшоў са сферы гуманітарных навук я э, доўгі час працаваў по выкладчыкам у э, маім выпадку англійскай мовы акадэмі мастацтва ў мінску і колькі моваў ты ведаеш я не хочу распавдаць анекдот <laughs> про колькасць моваў ён э, про лукашенко давайте опусцім все все его ведаюць я валодаю рускай беларускай таксама англійскай вельмі добра і я вучу французскую але я забыў паспяхова што часам здараецца калі не карыстаешься мовай Ці можна адказаць на пытанне, як так адбываецца, калі ты працуеш выкладчыкам, а цябе нібы пацянула ўвесь гэты трэш, Чаму, якім чынам? Тут шмат чыннікаў былі, якія паўплывалі на тое, што адбылося, бо нейкі час я паралельна працаваў выкладчыкам і праўабаронцам, калі можна так сказаць. Справа ў тым, што выкладчыцкая праца досыць неўдзячная у беларусі і абаронча ўзяч <laughs> як я казаў у праабаронцаў ёсць мэта і вера ў тое што мы робім у пра... праўду так бы мовіць я хутчэй стаміўся працаваць выкладчыкам чым праабаронцам Таму зараз гледзячы назад праз усе гэтыя гады мне падаецца гэта быў цалкам натуральны выбар па-іншаму быць не магло Ну і паўплывала таксама тое у якім асяродку я не варыўся ў той момант. Э, гэта збольшага быў беларускі нацыянальны асяродак. Таму прыход у вясну гэта таксама досыць натуральная рэч. Okay, а цяпер распавядзі пра якую-небудзь фішку з тваёй мінулай прафесіі, якую мала хто ведае. Э, наогул я хочу сказаць, што я вельмі удзячны тым гадам, якія правёў у акадэміі мастацтваў гэта вельмі вельмі своеасаблівы асяродак там працуюць і вучацца вельмі свабодныя творчыя людзі яны мяне шмат чаму навучылі любіць мастацтва у прыватнасці за што я ім вельмі ўдзячны яны мне навучылі шмат у чым глядзець больш свабодна на свет успрымаць яго на Э, без забабоны абмежаванняў ну з таго што магчыма не, не ўсе ведаюць я там прыдбаў шмат розных тэрмінаў якія да, належаць да сферы мастацтва напрыклад э, розныя словы як афорт ці сангіна ці мастыхін мастыхін я ведаю <laughs> фарбы зачем это шпатель такие так каб перамешваць і браць фарбы так і шмат розныя іншыя яны дасюль са мной тому што я працягваю цікавіцца мастацтвам выяўленчым і мне гэта вельмі дапамагло зразумець мастацтва это вельмі важны быў перыяд у маім жыцці таму я вельмі ўзячны і маім студэнтам і маім калегам і каляжанкам А цяпер з досведу вясноўскага якая гісторыя цябе больш зачапіла наогул так такая у асаблівасць чалавек чалавечай псіхікі што мы часта запамінаем штосьці кепскае ці штосьці што адбылося ў стрэсавай сітуацыі таму для мяне важныя запамінальныя падзеі не звязаны якраз такімі стрэсавымі часам трагічнымі падзеямі ў жыцці краіны і я б хацеў згадаць тут дзве падзеі першае это у той год калі я прыйшоў вясну 2006 які быў вельмі важным для для краіны для вясны гэта... да, там былі прэзідэнцкія выбары так это быў год першай плошчы так званай гэта быў неверагодны ўздым шмат аптымізму было у дэмакратычным асяродку і як у 2020 годзе таксама гэта скончылася на жаль э, вялізнымі рэпрэсіямі пасадкамі у тым ліку некаторыя з вясноўца апынуліся на крэсціна Таму тое, што гэты год менавіту гэты год я далучыўся да праабарончага руху. Для мяне вельмі знакавая. Я яго запомню назаўжды гэты фон, намётавы гарадок і э, сцягі, все гэтыя лозунгі гэта было вельмі запамінальна. А другі момант звязаны з наступнымі выбарамі, які, якія былі ў 2010 годзе. Таксама былі пратэсты, як вы памятаеце, і тады упершыню я апынуўся ў пастарунку разам з калегамі і я запомніў гэты момант таму што я пабачыў якія спакойныя годныя былі мае старэйшыя калегі перадусім алесь збеляцкі валик стэфанович як і на сябе годна паводзілі з амонацамі якія ўрваліся ў офіс вясны як і на сябе годна паводзілі з з канвоем які нас ахоўваў у памяшканні у першамайскага руса. Бачна было, што яны ведаюць, што праўда за імі, што не трэба баяцца. І гэта вельмі натхняла нягледзячы на тое, што каленкі трэсліся, безумоўна, бо мы все былі яшчэ маладыя, але бачачы такі прыклад старэйшых нашых калег было значна менш страшна, у тым ліку калі следчы задаваў розныя страшныя і незручныя пытанні. мяне зовутць Марына і ўвясне я працую з 2015 года але шлях у правапрончай дзейнасць пачаўся у 2010 а гэта звязана з чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі так таму што 19 снежня 2010 года адбыліся прэзідэнцкія выбары і тады была плошча 2010 я была там сярод удзельнікаў а Вось і бачыла на ўласныя вочы, як людзей збівалі, як іх затрымлівалі, як адбываўся разгон непасрэдна плошчы. Вось. І у тую ноч вясна складала спісы затрыманых і хто б мог ведаць, што праз 10 год я таксама буду займацца гэтым. Кім ты Марына была да вясны, хто ты па адукацыі, якім працавала. У 2010 годзе я працавала ў дзіцячым садку кіраўніком фізічнага выхавання. А, вось это была моя адпрацоўка пасля універсітэту і вось падзеі плошы 2010 года меня канешне вельмі ўразілі тому что до да гэтага я ведала что ёсць э, апозіцыя ёсць нейкія рэпрэсіі супраць апозіцыі але не надта ўдавалася ў падрабязнасці і калі вось я на ўласны вочы побачыла як э, сілавыя структуры абыходзяцца з простымі грамадзянамі за каго яны лічаць простых грамадзяну конечно было вельмі вельмі крыўна і праз некаторы час пасля падзей плошчы я памятаю што мяне выклікала загадчыцца дзіцячага садка і прапанавала мне ўступіць у арганізацыю Беларусь mm -hmm. Ну я канешне ведала што гэта праўладная арганізацыя я кажу не я не буду туды ўступаць мне кажуць ну калі ты хочаш неяк уздымацца па кар'ернай лесвіцы там займаць болей больш высокія пасады то гэта абавязковая умова быць э, сябрам белой русі я сказала не я не збіраюся заставацца у э, дзяржаўнай установе і тым больш не збіраюся уступаць у праўладныя арганізацыі і мне падалося што вось менавіта так сістэма працуе э, што простых людзей якія не надта разбіраюцца вось так уцягваюць у праўладныя арганізацыі там збіраюць нейкія узносы унёскі а у гэтай арганізацыі вось а людзі нічога асабліва там і не робяць у гэтых арганізацыях толькі лічыцца ну і пасля таго як у меня ў 2011 годзе якраз скончылася адпрацоўка ў дзіцячым садку я сышла і праз не ведаю некалькі тыдняў вось прымала ўжо ўдзел у праўбронча беларускай школе для моладзі адным з лектараў у нас выступаў алесь беляцкі страшня у праўабарончага цэнтру вясна. А, і я памятаю, што ён распавядаў нам пра тое, як узнік студэнцкі рух у Беларусі, як ён удзельнічаў непасрэдна ў ім, пра выданне сам выдата бурачок ну, і розныя іншыя цікавыя гісторыі. Вось і гэта было ў ліпені 2011 года і напэўна гэта была апошняя школа у той момант дзе алесь выкладаў бо 4 жніўня у ён быў затрыманы ў першы раз па першай крымінальнай справе. Я сачыла за тым, што адбываецца, што былі вопшукі на офісе вясны і канешне, мне падавалася, што ну, гэта ўсё несправядліва, што гэта ўсё не можа адбывацца і абвінавачванні нейкія пустыя. І здавалася, што вось-вось алесь павінен быць э, вызвалены. Вось. Але э, гэта адбылося толькі праз тры гады Я таксама добра памятаю гэты дзень, Таму што мы былі з маёй знаёмай, якая ў той момант працавала ў вясне і ёй патэлефанавалі. І па яе рэакцыі я зразумела, што нешта адбываецца, Таму што яна не магла зразумець <laughs> тое, што ёй казалі на тым канцы. Аказалі ёй пра тое, што лесь раптоўна вызвалены з калоніі і едзе ў мінск яго э, цягнік прыбывае праз некалькі гадзінаў на станцыю інстытут культуры. Вось. І гэта быў такі вельмі радасны момант а, і розныя такія незразумелыя пачуцці, таму што а, з аднаго боку а, гэта радасна, што чалавек вызваляецца, а з іншага гэта так было нечакана, што складана было паверыць. Ну і праз пару гадзін мы сапраўды паехалі на станцыю інстытут культуры там было ўжо даволі шмат э, людзей калегаў блізкіх алесе бляцкага было шмат журналістаў ну канешне там было шмат ціхарей э, ось з э, фотака ну з фотовідакамерамі вось якія канешне здымалі ўсё тое што там адбываецца і Ну і сапраўды гэта выглядала як <laughs> такое вялікае свята, Таму што калі прыехаў цягнік, з яго выйшаў алесь, пабеглі ўсе яго сустракаць. І людзі, якія ну, как бы, там, выходзілі з гэтага цягніка ці прыходзілі ну, на платформе, знаходзіліся, каб сесці ў іншы цягнік. Яны ўвогуле не разумелі, што адбываецца, настолькі гэта была такая велізарная падзея. Ну, я не ведаю, каго яшчэ так сустракаюць у беларусі на <laughs> можа нейкіх артыстаў не ведаю і так вось алесь э, беляцкі апынуўся на волі ну і праз паўгады я ўжо пачала працаваць у вясне і памятаю такое невялічкае сумоўе калі алесь непасрэдна запытаўся ці валодуя беларускай мовай і і мне нават падалося гэта неяк дзіўным пытанне я сказала ну канешне так можа быть недасканальна але разумею магу казаць вось і ну, гэта была такая вельмі важная опцыя мяне завуць алена маслюкова з вясной я вельмі даўно пачынала валантэркай яшчэ напрыканцы 90-х стала працую з 2015 года. А дагэтуль вы працавалі настаўніцай у школе. Распавядзіце, як вы сышлі з такой <laughs> добрай працы. Так сапраўды у мяне яшчэ з юнацтва паўставала пытанне быць настаўнікам ці быць юрыстам, скажем так. Ну пэўныя сілы мяне адгаварылі стаць юрыстам, упэўнілі, што для дзяўчыны гэта немагчыма, а это ж было за савецкім часам. Это такая была профарыентацыя у нас сказалі ты малая, худая і няма чаго табе там рабіць, таму што прыходзяць хлопцы з войска і значит зразумела што хутчэй за ўсё ім аддадуць месца нават калі ты здасі там на 4 пятёркі шансаў мала ну, я пашла ў настаўнікі ну вот такая у нас была проф арыентацыя у настаўнікі гісторыі грамадазнаўства я лічу што моя місія ў школе калі я працавала вот доўгі час якраз такі накіравана была на тое каб даць вучням не толькі веды а даць механізмы якія б дапамаглі ім карыстацца гэтымі ведамі і карыстацца ў правільным накірунку кірунку разумець як адбываюцца усе грамадскія працэсы чаму э, дэмакратычны лад <laughs> можа не самы ўдаскана дасканалы але лепшы ў параўнанні з тым што мы мелі гэтак далей ну і пэўна мае погляды не надта падабаліся скажем гарадскім уладам і Вось. Не магу сказаць, што меня надта моцна прысавалі, калі я працавала ў школе, але тое, што я мела свае погляды на жыццё і тое, што я <laughs> пэўна даносіла іх скажем так сваім вучням, гэта заўсёды напружвала, але э, часа часу ну наступае вось гэты час X. Першы вось такі час X для нас празвінеў, калі ў 2001 годзе закрылі філію нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Кубаколаса. У светлагорску, безумоўна, у нас вось была адзіная працу працоўная філія прынамсі з вельмі добрымі поспехамі ну і вось закрыўшы гэтай установу я мусіла зноў вернуцца назад у школу але ж ну вы ж разумееце чалавека не не перавыхаваеш так то есть ужо ў такім узросце калі ён мае сваю ўжо трывалую стрывалы погляд на жыццё тое ж самае адбылося і у нас я працягвала сваю працу выхоўванне скажем так навучэнцаў і мы дайшлі яшчэ да адной кропкі x гэтая кропка x была звязаная з нашай суседкай паўднёвай паўднёвай з Украіны. Прынамсі я з гомельшчыны гэта вельмі блізка. Так нам даехаць да Мску, амаль тое ж самае было, што даехаць да Кєва геаграфічна. Якраз такі перад пачаткам усіх гэтых вот бурных працэсаў напрыканцы 13 -го года я вазіла сваіх вучняў на экскурсію ў Кіев. Ужо тады на майдане стаялі значыць людзі ўжо тады пачыналася бурленне ў грамадстве украінскім. Вось і гэта тым ліку стала падставай для таго, каб пасля сказаць, што Маслюкова вазіла сваіх вучняў на майдан. Ну вы разумееце, это глупства, абсалютнае глупства. Тым больш, што ёсць вучні, которые пацвердзяць, што яны былі моцна пакрыўджаныя, таму што я іх не выпустила з автобусу. Калі мы праязджалі праз майдан, то звычайна мы гулялі ў гэтым месцы. Ну я все ж таки несу адказнасць за жыцці дзяцей і разумею што вось у дадзеным выпадку для непаўнагадовых гэта не ёсць поле скажем так на якім трэба выйсці і паваяваць вось безумоўна А вось спадчына культурная спадчына гістарычная спадчына гэта вельмі важна і гэта развівае асобу і таму людзі по Ну, павінны бачыць свет так у тым ліку і калі это все закладаецца ў юнацтве у дзяцінстве Вось Ну і вот сказалі базіла дзяцей на майдан. Но это здаецца мне яшчэ не самае горшае. Самае горшае, калі ўжо выкладчыкі і не разумеючы, што адбываецца ў 14 годзе пачалі пытацца, дык «Так, а што ж адбываецца ва ўкраіне і гэтак далей, гэтак далей там. І ўжо простай мовай, як мовай для вучняў трэба было дарослым людзям, якія маюць вышэйшую адукацыю тлумачыць, у чым праблема, што адбываецца. І ёсць у мяне інфармацыя, што хадзілі настаўнікі хацелі да дырэктара школы і казалі, колькі тут маслюкова будзе агітаваць за ўкраіну. От літаральна гэтую фразу мне таксама чалавек перадаў. Ну ды ладно, тут справа ж не агітаваць за ўкраіну, тут справа разумець, што адбываецца. І я аднойчы сваім калегам сказала, разумееце тое, што зараз у 14 годзе адбываецца ва ўкраіне, гэта яшчэ толькі кветачкі. А вось ягадкі мы будзем мець праз некалькі год. І калі распачалася поўнамасштабная экспансія, так, то есть поўнамасштабная вайна, я думаю, што многія мае вучні і многія мае калегі, калі памятаюць тое, што я ім казала, яны пацвердзяць, што я не хлушу, я менавіта пра гэта і гаварыла. І што аукнецца гэта ўсяму свету, у тым ліку і нам беларусам, которые знаходзяцца вось побач з мяжой. Ось. Ну канешне, разумееце, погляды не падабаюцца і таму ў 2014 годзе якраз у дзень майго нараджэння, мне уручаюць дыплом пераможцы раённага конкурса настаўнік года ну, так супала Вось і я так думаю што ж мяне ніяк не выклікаюць там далей на уже на абласны этап а мяне ўсё не выклікаюць і не выклікаюць думаю цікавая так ну цікавая А чаму? мне трэба было запомніць анкету якой трэба было напісаць хто ты што ты пра што ты ну і я канешне як чалавек шчыра напісала што вось я з'яўляюся сябрам праваабарончага цэнтра весна валанторкай што я з'яўлялася тады на той момант яшчэ сябрам партыі бнф і гэтак далей ну і потым мне сказалі ну ты ж разумееш чаму ты туды не паехала А потым яшчэ з адной крыніцы я даведалася, што ўжо на абасны на абласным узроўні дырэктарка інстытута падвышэння кваліфікацыі ну зараз он па-іншаму называецца кваліфікацыі настаўнікаў ну на такім вельмі падвышаных танах казала што вы мне падсоўваеце вы разумееце якія могуць быць праблемы нам не надо патры праблемы каго дТ і гэтак далей Дык так вось я вельмі доўга вам тут усё гэта распавядаю Дык <laughs> так вось калі ў 14 годзе літаральна пра некалькі месяцаў пасля таго як я выйграла гэты раённы конкурс настаўнік года я Мяне выклікала это было першага ліпеня, здаецца. Так, мяне выклікала дырэктарка школы і хаваючы, скажам так, вочы у падлогу сказала, што мы з вами не працягваем контракт. Ну, а потым гісторыя працягваецца такім чынам, што алесь Сбяляцкі ваш зямляк запрасіў вас у праваабарончы цэнтры вясна. І фінальнае пытанне да вас Алена, які гістарычны факт павінен памятаць кожны беларус гістарычных фактаў якія павінны памятаць беларусы шмат у нашай гісторыі і ўвогуле беларусы павінны нарэшце вернуцца да сваёй э, гісторыі і глядзець на ход гістарычнага развіцця праз прызму сваёй уласнай гісторыі вот это вельмі важны э, важна але вось як толькі вы запыталіся ў мяне про тое які павінны ведаць я б сказала што пра паўстанне кастуся кляноскага Меня зовут Наталья Сацинкевич, и я долучилась до команды «Весны» как волонтерка в осенью 2015 года. А в 2018-му летку долучилась уже до команды «Громадской приемной» в Менску. Расповеди, за какой сферы ты пришла и что ты робила в этой сфере? хто ты па адукацыі агулам я па адукацыі біолог скончыла біялагічны факультэт бДУ менску і працавала спачатку на кафедры мікрабіялогіі я спецыялізавалася на мікрабіялогіі генетыцы бактэрый у а потым працавала яшчэ ў акадэміі навук таксама ў інстытуце мікрабіялогіі займалася малекулярнай генетыкай бактэрыі але вось зацікавілася правамі чалавека пачала валанцёры ці потым калі з'явілася магчымасць то далучылася да каманды вясны але тады ўжо 18 годзе я ўжо два гады як не працавала з акадэміі навук і дрэчы з акадэміі навук я сышла на Ну, фактычна была звольнена па палітычных прычынах, бо адміністрацыя <laughs> вельмі не падабалася тое што я назірала на выбарах парламенцкіх і прэзідэнцкіх у 15-16 годах а таксама тое што ездзіла у такія правабарончыя актывісткія паездкі напрыклад э, стадзі візі тукдыня і фактычна мне не подписывалі заяву на адпачынак э, каб я магла з'ездзіць у гэтую поездку і мяне дырэктарка інстытута паставіла перад выбарам ці звальняцца ці у Э, ехаць у гэтую паездку і я брала паездку і шчыра кажучы не вельмі шкадую хаця канешне працу біялогіі цікавая і гэта было біялогія ты тое што мне цікава са школы але ну навуку в беларусі у такім выглядзе менавіта як навука ўсё ж таки працуе даволі дрэнна і як вы можете сабе ўявіць то акадэмія навук это просто такая дзяржаўная сістэма міні-беларусь беларусь мініяцюры то Таму там канешне былі свае хібы і праблемы і ўсё ж такі ну, Беларусь занадта бедная краіна для таго, каб развіваць э, сапраўдную навуку. А скажы які-нибудь тэрмін біялагічны, які мало хто ведае. Плазміда, напрыклад, это не плазма. <laughs> Не гэта не плазма, гэта такі вне хромасомны, не ведаю як на беларускай генетычны элемент, То бок гэта частка ДНК бактэрыі, але якая знаходзіцца не ў храмасоме, а асобна. І гэтыя плазміды яны дапамагаюць бактэрыям выжываць і прызвычаюцца да новых умоў вельмі часта у менавіта на плазмідах знаходзяцца гены гены устойлівасць да антыбіотыкаў ці да нейкіх шкодных рэчываў і яшчэ вельмі цікава што бактэрыі яны могуць перадаваць адна адной гэтыя плазміды і так распаўсюджваюцца напрыклад антыбіотыку устойлівасць бактэрый і гэта да дапамагаем выжываць вельмі цікава і вось у э... Малекулярныя біологі шмат працуюць з плазмідамі і дзякуючы ім э, можна там упудоўваць новыя гены, э, перадаваць іншым. Ну і агулам гэта вельмі цікава. Я займалася яшчэ бактэрыямі, якія у тым ліку могуць перапрацоўваць нафту і нафтапрадукты. І так гэта можна выкарыстоўваць для таго, каб ачышчаць прыроду, месца разліваў, там напрыклад, калі ў акеан трапляе нафта ці нейкі нафтапрадукты, яны вельмі шкодныя для жывых арганізмаў, а вось бактэрыі дапамагаюць гэтым справіцца. Праца вельмі цікавая спроба і мне падаецца што яна ну яна можа зрабіць свет лепшым і <laughs> я часам думаю што вось з адной сферы якая у прынцыпе для гэтага і патрэбна каб зрабіць свет лепшым прыйшла ў іншую правы чалавека які таксама по майму меркаванню менавіты робяць свет лепшым цяпер пра твой досвед працы ў вясне распавядзе якую-небудзь гісторыю якая цябе закранула Хачу падзяліцца мабыць двумя выпадкамі, якія памятаю першы гэта калі я пачала валанцёрыць, мы назіралі за мірнымі сходамі разам з валанцёрскай службай І так адбылося, што там напрыканцы кастрычніка была акцыя і актывіцы падышлі да сходаў цэнтральнай выбарчай камісіі, паставілі там э, знічкі запаленыя. Э, і на гэтым як бы акцыя скончылася і тут прыйшлі міліцыянты пачалі складаць пратаколы, склалі на некалькіх удзельнікаў, іх не затрымлівалі, просто складалі пратаколы, гэта было 8015 года. Потым на некаторых журналістаў пачалі, э, а потым чамусьці падышлі да мяне, я была як назіральніца, у сінікамізэлькі з пасведчаннем назіральніцы і таксама пачалі складаць пратакол. нас было некалькі назіральнікаў мне падаецца чалавек 5 ці 6 і склалі пратаколы чамусьці толькі на двух на мяне яшчэ на Сергея. Э, Незразумела чаму там была напрыклад наста лойка на гэтым назіранні яна падходзіла да міліцыянта і указала дык я таксама назіраю складзіце на мяне пратакол але міліцыенты гэта ігнаравалі э, склалі на мяне і на Сергея і потым нам прыйшла позва позваў суд і мы прыйшлі пайшлі ў суд і было цікава што мяне выклікалі напрыклад там на 4 гадзіны а Сергея на 5 я была першая я вельмі хвалявалася і вось першы суд у жыцці так дарэчы Мабыць да гэтага я не назірала суды і не ведала як яны адбываюцца таму таксама было трошки э, з-за гэтага нервова зусім не ведала і я памятаю што суддзя вельмі доўга там быў нейкі такі даволі маладых э, мужчына ён вельмі доўга распытваў што такое незалежна незалежнае назіранне что такое правабронча назіранне за чым вы назіраеце что вы робіце ну, правда так вельмі вельмі доўга я это все распавядала я самага пачатку <laughs> мне было вельмі цікава шмат чытала про права чалавека і думаю что была добра <laughs> падрыхтавана па матчастцы і все распавядала гэта і тады суддзя накіраваў справу на дапрацоўку у рус з фармулёўкай что у паколькі не ўдалося э, дакладна вызначыць якую ролю <laughs> я выконвала на масавым мерапрыемстве а справа Сергея зусім не разглядалі тому что на ну, суддзя вырашыў што ім будзе казаць тое самае што і я я таксама э, накіравалі у Сергея простом запыталі асабістыя дадзеныя і адразу справу накіравалі і яна так і не вярнулася з архіваў рус і я ну, не была прыцягнута да адказнасці нічога не было але э, я была вельмі ўражана што у На гэты суд мне прыйшло падтрымаць вельмі шмат людзей. Я памятаю алей з беляцкі прыйшоў. там насталойка, безумоўна, была, у мне была адвакатка, з БХК таксама былі праваабаронцы, даволі шмат журналістаў. Я была ўражана, я не чакала такой увагі падтрымкі. Э, і пасля гэтага гэта дзесьці было у лістападзе можа быць э, у пачатку снежня і на 10 снежня мне патэлефанаваў олег раздзеловович і попрасіў такое інтэрв'ю што вось у вас быў такі выпадак я ему распавяла там хто я чым займаюся пра валанцёрства правах чалавека і выйшаў гэты артыкул там было написано что вас Наталь распавяла что э, стаць праабаронцам вельмі проста яна съездзіла на летнюю школу по правах чалавека адвучылася там хоп стала праабаронцам я помню что так сыромілася думаю ой может быть мабыць мяне неправільна зразумелі можа зараз дасведчаныя правабронцы з вясны падумаюць што я ну, несур'ёзна да гэтага стаўлюся мне патавалася што ну так проста правабронцамі не становіцца мне было вельмі цікава потым калі ляга раздалаюча затрымалі яму шмат пісала лістоў бо адчувала такую ну вялікую салідарнасць павагу да яго і агулам я конечно вельмі часта бачыла на акцыю дзе ён працаваў як журналіст а другая гісторыя мне пытаецца трошкі больш сумная калі я ўжо у далучалася да вясны і меня спрасілі на такое ну фактычна сумоўе працоўнае то я падзялілася гэтым з мамай і І я памятаю, што яна пачала плакаць. Яна плакала вельмі была напужна, кажа, ну гэта будуць праблемы, ну што гэта трэба. Э, ну так бачна што яна конечно вельмі перажывала за мяне потым калі <laughs> у мяне дома быў вопшук менавіта мяне там ужо не было але там была мама і менавіта яна з гэтым разбіралася таксама е телефон яе ноутбук былі э, канфіскаваныя яе грошы былі ў тым ліку канфіскаваных це ну відавочна было што телефоны ноутбук гэта не мае але супрацоўнікі следчага камітэта іх все роўна забралі ну вось атрымалася такое кола у Меня зовут Света. Я начала волонтерить у весне, где-то э, в 18 ходе, и больше активно уже долучилась э, у 20 ходе после початку протестов. Я Віка далучылася да вясны з мітынгамі супраць інтэграцыі, гэта канец 19 -го году, але сябрай вясны я стала з 2020 -го году, то бок з пратэстамі. І у вас у абедзвых ёсць юрыдычная адукацыя, што дапамагае вам у працы у вясне. Менавіта так. А маеш свет распавесці пра свой досвед працы да вясны, чым ты займалася? Окей, okay, э, я працавала ў нацыянальным цэнтры ўстанаўлення э, юрысткай і потым працавала ў інстытуце э, таксама юрысткай і там і там я займалася агульна-юрыдычнымі пытаннямі, як у любой камерцыйнай ці некамерцыйнай установе, То бок пустаюць нейкія пытанні, там нейкія дакументы, штосьці такое рабіць. А, таксама з цікавага што ну, у другім месцы працы займалася таксама пытанні медычнымі студэнтаў і такіх больш э, момантаў звязаных з вышэйшай адукацыяй адлічэнне студэнтаў праз цябе праходзілі маім абавязкам было глядзець каб адлічэнне студэнтаў адпавядалі заканадаўству і каб не было там ніякіх парушэнняў І вось чаму з гэтых а, прац розных ты вырашыла прыйсці у вясну. Таму што я адчувала гэтыя працы больш як такі першыя ступенькі да чагосьці больш цікавага і таго, чым мне будзе больш комфортна працаваць. Абодзве працы былі у дзяржаўных установах і шмат нейкіх бюрократычных рэчаў без вялікага сэнсу Я хоць і вельмі люблю юрыдычную працу, вельмі не люблю мець э, справы са шмат з фізічнымі паперкамі, але у дзяржаўных установах іх заўсёды шмат і у мне заўсёды э, балела сэрца за э, дрэвы, якія спілілі <laughs> і за ўсё тую паперу, якая вымарноўвалася на нейкія нікому не непатрэбныя рэчы. Ну і плюс сюды хацелася адчуваць нейкую бачыць крысць такое што я раблю і мне хацелася каб тое што я раблю мне было цікавым васьвіка да цябе пытання цябе не было досведу працы пасля універсітэта ты адразу як бы увесну урынулася увайшла ў гэтую хвалю чаму для студэнткі так апанулася чым прыцягнула такая праца бо она ж не зусім вясёлая насамрэч так гэта праца сапраўды не зусім вясёлая але насамрэч альтэрнатывы таксама не вельмі вясёлыя ну я маю на увазе звязаныя з юрыдычнай адукацыяй асабліва па размеркаванні а Вось і прыйшла я ў вясну, таму што першае гэта каштоўнасці. Э, другое гэта людзі, якія носьбіты гэтых каштоўнасцей і гэтыя людзі мяне атачалі яшчэ да таго, як я прыйшла ў вясну. Я маю на ўвазе зараз не менавіта праваабаронцаў, але людзей з такімі каштоўнасцямі. І то бок мне прыйсці ў вясну было нескладана, таму што я ўжо была палітычна актыўнай карацей з грамадзянскай супольнасці я выйшла на вясну і калі я прыйшла вясной зразумела што гэта проста праца мары з маімі уводнымі а водныя мяне былі такія як ну найперш за ўсё гэта юрыдычная адукацыя і цяпер фінальнае пытанне ці можаце ўзгадаць самы цікавы ці складаны ці самы той які запомніўся кейс ваш з вясны вось што вы рабілі і чым там была справа э, складана было не ў юрыдычным плане а больш у эмацыйным гэта клі чалавек паведаміў пра гвалт э, у дачыненні да яго які вось быў у ічу і да Я памятаю, што у меня просто быў ступор і потым трошкі такая паніка з таго, што я штосьці не так зрабіла, штосьці не так адказвала чалавеку і можа быць, не дапамагла, як таго варта быць, не была дастаткова адчувальнай. А так калі казаць пра менавіта нейкую юрыдычныя справы, то Самае складанае было была не нейкая асобная э, справа, нейкі асобны кейс, а хутчэй інтэнсіўнасць іх э, тому што у осені і зімой двадцатых года до нас прыходзіла э, супер супер шмат людзей і былі вельмі вельмі вялікія потокі людзей з якім мне мне адчувалася што мы не вельмі спраўляліся спраўляліся як маглі але гэта было не складана і вельмі эмацыйна складана і вось быць пастаянна ў думках што трэба ўсё паспець і у думках што ў цябе яшчэ запланавана і што ў цябе будзе заўтра і як нанасці там заўтра хвілінкі для таго каб дарабіць што што ты не паспяваеш сёння вось гэта было складана Я ўзгадала некалькі кейсаў, Я подумала, што гэтыя кейсы аб'ядновыя і прыйшла да высновы, што гэтыя кейсы аб'ядноўваюць два фактары. Першы фактар гэта тое, што гэтыя справы закончыліся пазітыўна, то бок са станоўчым вынікам. Як вядома, насамрэч такіх спраў палітычных матывах вельмі мала. Але мы нават рабілі некалі адмысловы артыкул, дзе мы сабралі юрыдычныя справы, якія скончыліся станоўчы для людзей, то бок дзе людзі змаглі аднавіць свае правы. І вось менавіта такія кейсы мне прыходзяць у галаву гэтыя кейсы яны не суперсур'ёзныя так сказаць то бок яны не крымінальныя пераследы дзе людзям даюць шмат гадоў на жаль не але гэта больш такія частыя справы адміністрацыйныя напрыклад узгадваю таксама кейс з правіламі дарожнага руху дзе чалавек па палітычных матывах прыцягнулі да адказнасці там здаецца падчас э, э, мітынгаў і прыцягвалі людзей проста якія былі на фоткі і нават машыны па нумарах вылічалі людзей восьось і такіх кейсах э, нам атрымлівалася аднавіць правы чалавека або хаця б спыніць пераслед не прастое што дзяржава прызнавала парушэнне гэтага права а хутчэй прастое што там былі нейкія хібы ў працэсе то у адміністрацыйным працэсе напрыклад мы іх заўважалі мы пра іх пісалі і тады справа была спынена вось і другі фактор акрамя станоўчага выніку гэта фізічная камунікацыя з людзьмі то бок не праз тэлеграмы а менавіта калі мы бачым чалавека ў жывую калі ён прыходзіць распавядае ёсць магчымасць задаваць шмат пытанняў і пісаць дакументы па іх запытам з улікам таго, што яны кажуць тут і зараз і з, з улікам іх інтарэсаў. Вось гэтыя кейсы былі мне супер цікавыя і магчыма, я іх запомню да канца жыцця, хаця гэтыя кейсы ўсяго толькі э, верхушка айсберга. Калі паглядзець зараз э, якімі тэмпамі мы працуем з такімі ж здавалася б справамі і больш сур'ёзнымі я маю на увазе больш жорсткімі не больш сур'ёзнымі канешне больш жорсткімі восьось. Ну вось наш падкаст набліжаецца да завяршэння і, канешне, сёння вы пачулі не ўсе гісторыі сябраў вясны. Але запэўніваю, што ў кожнага вяснооўца ёсць свая цікавая гісторыя і свой цікавы досвед. Ну а ў шасці вяснооўцаў я не змагла ўзяць інтэрв'ю, таму што яны за кратамі. Гэта Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Леонид Цудаленко, Уладзь Лапковіч, Валенцін Стэфановіч і Алесь Бяляцкія спадзяюся вам спадабаўся гэты выпуск подкаста стаўце лайки і рэпосціце яго але акуратна і падтрымлівайце праваабарончы цэнтр вясна на патрыон на гэтым я з вами развітваюся бывайце і падтрымлівайце вясну а яна будзе падтрымліваць вас у